いや大丈夫だよあいつには行ってくるからさあいつだってントうんざりしてんだからこれが終わったらあいつも来ればいいだろ行ってくるあ聖火にも行ってきてああ砦君筧君は来ないのかなああバイトの後に女と会うとか言って どういうことなんだよパンティ置いてこないだけいいでしょお前何考えてんだよだって不安じゃないたもっちゃん大学行っちゃって私大学行ってないしその間どんなことやってどんな友達がいて誰のこと考えていくのか全然わかんないんだもんだからってどうしてそ園なるみんとこ行ってブラジャー置いとかなきゃならないんだよ勘あ女の勘 と。 <laughs> おばさんこんばんは。ああ、こんなもんでも買うと高いからね。また行くのうん、そう。彼氏がおばさんがいないと寂しがるんだよね。変なこと言うなよ。たもっちゃんは私がいなくてもちっとも寂しがってくんないもんねがタクシー待たしてあるからさおばさんに今度のよく稼いでくるのよ じゃあね。ねえ、おばさん今日帰ってこないみたいだね。どうしたどうして元気な顔してる 出君ってどうしたのっていう言葉本当にぴったりくる人だねどういうこときっと優しい人なんだろうなと思っていきなりそんなこと言うなよかわいそうにでも報われないよなまあいいんと違う楽しそうで 恋のない青春なんて気の抜けたチントニックみたいなもんやもんねそういう自分はどうなんだん男やったらたくさんいるよ男と寝ることと恋愛することは違うだろう恋愛はゲーム面白かったらそれでいいの人の駒が動くの見て楽しんでるだけだ自分がゲームに出ていく勇気はない俺も同類だからよくわかるよ